Tukio hilo limetokea majira ya saa kumi na nusu alasiri huko Wawi Mtege Chake Chake, katika nyumba ya Mwalimu Juma Yahya. Kamanda wa polisi mkoa wa Kusini Pemba sp Abdallah Hussein Musa amethibitisha kutokea kwa tukio hilo, ambapo amesema wamefanikiwa kuuzima kwa mashirikiano ya wananchi pamoja na kikosi cha zimamoto na uokozi. Nyumba ya bwana mwalimu, nyumba ya bwana mwalimu Juma Yahya yenye vyumba vitano ambayo imejengwa kwa matofali pamoja na bati iliteketea kwa moto lakini kwa bahati baadhi ya vitu viliokolewa, lakini vingine vyote vimeteketea kwa moto. Lakini ni washukuru wananchi pamoja na vikosi vya zimamoto na uokoaji pamoja na jeshi la polisi pamoja na wenzetu wa ZECO tumeshirikiana kwa pamoja, tumeweza kufanikiwa kuzima huo moto. Nao baadhi ya wananchi waliofika mwanzoni wameelezea namna tukio hilo walivyoshuhudia moto. Tumekuja hapa tumewahi kuingia ndani kwa kweli, tukatoa baadhi ya vitu, lakini vitu vingine vilishindikana kwa sababu nyumba ilikuwa imekomewa kwenye vyumba. Moto tuliona umeanzia kwa upande wa vyumba vya nyuma ambao ulikuwa unakuja upande wa ukumbini. Chanzo cha moto ilikuweje? Wao ndo wakasema kwamba ilikuwa wanaangalia TV ndani, wakaanza kuhisi moshi na harufu. Kuna kaka yao mmoja mkubwa alitoka nje kwenda kuangalia ni kitu gani, lakini sasa alipofika kule mje akaona moshi unatoka mule mule ndani mwao. Kwa hiyo akaita wenzake, njoni kwamba ndani kuna waka moto na chumba ambacho kina waka moto nilikuwa ni stondo kuanzia moto. Mkuu wa kituo cha zimamoto na uokozi Chanjani, Inspekta Muchande Hamisi amesema wamepokea taarifa majira saa kumi alasiri kutoka kwa wananchi na kuchukua hatua za haraka kufika kwenye tukio hilo na kufanikiwa kuzima moto huo. Sisi hatua ya kutoka kwenye kuwahi tukio vizuri mpaka sasa tumefanikiwa kuanzia haina mashaka sana, changamoto sio kubwa sana, lakini changamoto ni habari na taarifa, watu wanakwenda haiendi moja kwa moja simamoto, kwa hiyo inakwenda mtu kwa mtu, kwenda moto ukiwa tunamsubiri. Nikiripoti Salum